Polymorphism in C++ स्पोकन मा स्वागत छ यो मा हामी सिक्नेछौं पोलिमर्फिजम भर्चुअल फंक्सन यसो गर्न हामी एउटा उदाहरण प्रयोग गर्नेछौं यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम संस्करण 11.10 gcc G++ कम्पाइलर संस्करण 4.6.1 प्रयोग गर्दै छु परिचयबाट सुरु गरौँ पोलिमर्फिजम विभिन्न रूप लिन सक्ने क्षमता हो यो एकै नाम भएका फंक्शनहरु विविध माध्यमले प्रयोग गर्ने तरिका हो अब भर्चुअल फंक्शनहरु हेरौं भर्चुअल फंक्शन एउटा क्लासको मेम्बर फंक्शन हो यो यसको डिराइभ्ड क्लासमा ओभरराइट गर्न सकिन्छ यो भर्चुअल कीवर्ड प्रयोग गरी घोषणा गरिन्छ भर्चुअल फंक्शन कल रन टाइममा लागू गरिन्छ अब भर्चुअल फंक्शनको एउटा उदाहरण हेरौं मैले पहिले नै कोड लेखिसकेको छु यो एकपटक हेरौं हाम्रो फाइलको नाम virtual.cpp छ यो प्रोग्राममा हामी आयत समानान्तर चतुर्भुज र त्रिकोणको क्षेत्रफल गणना गर्ने गर्नेछौं हाम्रो हेडर फाइल iostream छ यहाँ हामी एसटीडी स्पेस प्रयोग गर्दै छौं अनि हामीसँग एउटा क्लास प्यारालेलोग्राम छ यो बेस क्लास हो यसमा हामीले इन्टिजर भेरिएबलहरु विड्थ हाइट र एआर घोषणा गरेका छौ यिनीहरू प्रोटेक्टेड घोषणा गरिएका छन् अनि हामीसँग फंक्शन सेट भ्यालुज छ जुन पब्लिक घोषणा गरिएको छ यहाँ हामीले दुई आर्गुमेन्टहरु ए र बी पठाएका छौं अनि हामी पब्लिक मेम्बरहरु प्रयोग गरी प्रोटेक्टेड मेम्बरहरु प्रयोग छौ यो हाम्रो भर्चुअल फंक्शन एरिया हो यहाँ हामी समान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल गणना छौ हामी भएको क्लास रेक्ट्याङ्गल डिराइभ्ड क्लास हो यसले बेस क्लास प्यारालेलोग्रामको गुणहरु प्राप्त गर्छ यहाँ हामी फंक्शन एरिया ओभरराइड छौ अनि हामी आयतको क्षेत्रफल गणना छौ र मान प्रिन्ट छौ यहाँ मसँग अर्को डिराइभ्ड क्लास ट्रायंगल छ यसले पनि बेस क्लास प्यारालेलोग्रामको गुणहरू प्राप्त गर्छ यहाँ हामी पुनः फंक्शन एरिया ओभरराइड छौ अनि हामी त्रिकोणको क्षेत्रफल गणना छौ र मान प्रिन्ट छौ यो हाम्रो मेन फंक्शन हो यहाँ हामीले क्लास प्यारालेलोग्रामको अब्जेक्ट p बनाएका छौ यहाँ हामी पोइन्टर parallel देख्न सक्छौ यो को पोइन्टर हो यसलाई बेस पोइन्टर भनिन्छ बेस क्लासको ले डिराइभ्ड क्लासको हरूलाई पोइन्ट गर्न सक्छ यहाँ हामी क्लासहरू रेक्ट्याङ्गल र ट्रायंगल अब्जेक्ट सिर्जना गर्ने छौं यहाँ p को मा parallel राखिएको छ अनि हामी हरू 3 र 2 पठाउने छौं अनि फंक्शन एरिया कल गर्छौं यहाँ रेक्टको एड्रेसमा प्यारलल राखिएको छ रेक्ट क्लास को अब्जेक्ट हो हामी पूर्ण आर्गुमेन्टहरू 4 र 5 पठाउने छौं र हामी फंक्शन एरिया कल गर्छौं र अन्त्यमा ट्रायंगलको एड्रेसमा प्यारलल राख्ने छौं TRGL यो क्लास को अब्जेक्ट हो यहाँ हामी आर्गुमेन्टहरु 6 र 5 पठाउने छौ र फंक्शन एरिया कल गर्ने छौ यो हाम्रो रिटर्न स्टेटमेन्ट हो अब प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौ किबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट र टी कीहरु एकै पटक थिची टर्मिनल विन्डो खोलौ कम्पाइल गर्न टाइप गरौ g++ space virtual.cpp space hyphen o space VIR enter थिचौं टाइप गरौँ डट VIR इन्टर थिचौं हामी आउटपुट यस्तो देख्छौं area of parallelogram is 6 area of rectangle is 20 र एरिया अफ ट्रायंगल is 15 हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं संक्षेपमा हेर्दा यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं पोलिमर्फिजम भर्चुअल फंक्शन उदाहरण भर्चुअल इन्ट area कार्यमा आयत वर्ग र त्रिकोणको परिधि गणना गर्नुहोस् एउटा भर्चुअल फंक्शन पेरिमिटर सिर्जना गर्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि contact at spoken hyphen tutorial dot ओआरजीमा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यस मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद नमस्कार